Hello，大家好，在下欧恩，咁我哋又翻翻嚟玩呢个 Assassin Creed 4 Black Flag》呢个游戏啦。咁话说呢，我哋上集就玩到佢要招募啲船员啦，就准备出去出去航海去探索呢个乜鬼嘢啊？观察仪啊，观察器咁嘅嘢啊。咁而家就招募完船员啦，就准备去出发去玩呢个，即系去观去呢个呢个乜鬼嘢？去睇呢个呢个呢个观察器啊，观察仪啊，我又唔记得咗个名添。好，但系出发之前呢。 我不如喺度同人哋玩色盅啊！系咪玩色盅喺呢度，诶，唔系玩游戏。好，睇下先。於棋起源于呢个马达加斯加，马达加斯加咁熟嘅。I like to move it, move it 嗰度系嘛？好，系咪啊？嗰度叫马达加斯加，我都唔记得咗添。好啦，咁继续玩翻呢个呢个捉棋嘅游戏系点样玩法噶？食棋一定要食棋，嗯，试下咪知咯。 先下啦，下住今日十蚊廿蚊，十蚊廿蚊咁多钱，不如就下个八十蚊啦。其实我想，诶诶一一个仲算啦，一百就一百啦。好，使用棋子将棋子沿着棋盘上嘅直线或斜线移动，接近或离开对手的棋子，就能取走它。可唔可以用第二个镜头睇噶？诶，系啦，就系咁啦。好，首先我应该塞住个窿，窿系咪？等佢唔可以乱咁行，埋。咪？ 数应该得一下咧，就食佢后边两只，搞掂，系咪啊？咧，哦，佢就会食咗我嗰三只，好大镬咁好似，然后上嚟会食咗我一只，哎呀！咁点算咧，我抄佢咪得咯，系咪啊？向后退一步，诶，点解唔可以向后退嘅？ 哦，因为嗰度冇车线连住，就唔可以食呢度。哎呀，原来咁样样噶，咁难玩嘅咩呢只 game？我谂下先，向前行，系咪食到三只啊？哦，咁咪完咗？要到佢啊！又俾佢食翻两只喎？点玩啊？喂，再食嗰两只喎！ 喂屈機喎，唔得咁樣喎，係咪仲要食多一只啊？哎呀哎呀，救命！仲有，我死啦死啦死啦死啦死啦死啦，點算咧？我向后行，食佢两只。 向呢边行，食佢一隻。向上行，食翻佢三隻。嗱，咁样玩啦。但系佢咁样中间断晒啦，我咪好难，好难再食佢咯。又俾佢食过两只啦，又可以食多一只啦，仲可以食多一只系咪啊？诶，佢唔可以向后食，佢唔可以向后行咩？唔系咁嘅咩？

我拉好佢咪食我唔到啊！跟住佢因為冇位可以食我咯，原來佢一定要行上嚟俾我食咯。耶！你死緊啊你！呢一百蚊我仲袋啊你啊好似唔係喎，有錢嘅寶石，好食得。

我唔係啊，一定要食佢啊，所以我贏咗啦。Oh yeah！咁我贏咗一百蚊啦。辛苦個抢啊，出去搶錢好過真系。好唔好理啦，我哋而家去出去做海盜啦。大海盜時代，走！好。 唱歌唱得好好聽，我唔可以換歌㗎。陣間我執到嗰張歌詞之後，Fire what cannons you will, and land a few strikes if you must, but for God's sake don't sink her.

Ghost the gallants and royals! Haul down and cool Pull. Reel the lovers in! Hey, 我搞错啊！切實敵方算佢一個，誒、欸、死唔去。 原减一已经死咗佢咯，搞错啊！可以全咁打咩？哦，原来杀咗个船先得噶，啦，即系用骷髅骨头嗰个。 唔簡單嘅，我先係船長喎，位先生，做一扮船長喺度。 墨西哥人嚟嘅 Anyone speak English? English? Little bit. Tell your friends we're stealing your goods, and we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. l You got that? 哈哈，好蠢。Lock h i m in the hold and take everything that isn't nailed down. 好惨啊！个、個个船员。 Not a bad take today. Keep this up, and Nassau will be the first city where men and women may live as God made them. Easy and free. All it takes is a few drops of blood, sweat, and a swatch of cloth. We fly no colors out here. Praise the lack of them. 哦，原來 Black Flag 就係呢支嘢啦，海盜旗啦就係、是。我呢個故事咁鬼咁鬼海海賊王，我要成為海賊王。If we're to keep our republic afloat, we'll need guns as well as gold. That means attacking the navy. So long as they're flying King Philip's colors will not offend our own monarch. <laughs> 又系買完之後都唔知自己變咗啲咩樣，有變過咩？摩的樣樣嘅，天生嘅船長啊！呢個，哦果然啦，呢個興趣唔係工作。呢就系南澳走難嘅。 Still dreaming on about that strumpet back in England when you could have any better you wanted here and now. Ah, such lofty goals for you gents. And here I thought I was in the company of scoundrels. Fine purchase today. What's the crew's mood? All plantation. t r a n s a t i o n 原來農場系呢個名嘅咩？你話而家我哋要去農場啊？係咪啊？繼海度之后，我哋要耕田係咪啊？ <laughs> 有钱冇啊？好，玩到呢度先。咁今集咧，我哋就玩到呢一個。佢哋終於出海啦，係啦，升起黑旗啦，終於入正題啦。點解呢只 game 叫做 Bad r a t 即係呢一集，定佢叫做 b a d friend 啊！咁呢度就終於都解釋到啦。咁樣樣，即係而家佢哋就正式出海成為海盜啦。咁但係要去佢哋個目的地，唔知仲有幾遠呢？定去唔去到咧？其實個目的地，咁一咩都唔知道咁樣。咁樣樣就都冇啦。跟住然後就學下點樣喺個海度打獵咯。唔係唔係唔係，係打劫，唔係打獵，係啦。唔知之後有冇得玩釣魚咧？係咪佢有得佢都有得打打喺個喺個荒島度都獵到啲沙包翻嚟？ <laughs> 係咪？